Esse é o banheiro da suíte, estão vendo? Esse é o antes do banheiro. Olha meus cremes da sala online. Tá tudo ali, ó. Tá bem sujinho mesmo. A gente não lavou porque a gente sabia que eles iam vir fazer. E gravem bem esse antes, hein, galera? Gravem bem, porque depois vai ficar como? Daquele jeito! Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô toda descabelada hoje, sem maquiagem. Mas enfim, tô aqui pra trazer um vídeo super legal pra vocês, que é o antes e depois do nosso banheiro aqui da suíte, né, que fica no quarto. E eu quero trazer o diário de reforma. Eu prometi quando eu postei o vídeo mostrando a casa nova que eu ia trazer o diário de reforma, então eu vou trazer parte por parte pra vocês. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês o antes e depois do banheiro. Vocês já conferiram antes, né? Então fica aqui, já deixa seu like, tá bom? E se inscrevam no canal pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Também ativem o sininho, tá bom? Não esqueçam. E é isso, bora pro vídeo. Música começou, ó. Ai, meu Deus. Ainda falta bastante coisa, mas ele já deu uma boa adiantada, olhem isso. Gente, esses porcelanatos da Helena Porcelanato é muito lindo. Eu escolhi o Acrópole, falei pra vocês, né? Olhem, que coisa mais linda. isso. O banheiro já tá todo revestido. Olha como que ficou gigante, gente. Parece que esse porcelanato aumentou o banheiro, sério. E ainda falta rejuntar, falta fazer ainda aqui, ó, o piso. Ele só não conseguiu fazer o piso hoje porque ele teve que passar um produto nessa parte aqui, porque tava dando infiltração lá embaixo, no banheiro de baixo. Então, ele passou, agora tem que esperar secar. Então, só amanhã ele vai conseguir fazer o piso. E aí, depois de amanhã, ele já rejunta e coloca vaso, coloca o chuveirinho, né, o higiênico, coloca o chuveiro ali. Gente, olha que coisa mais linda. Já colocou todo o rejunte da parede, ó, do revestimento. Falta tá só colocar o rejunte no piso ainda. Ele fez ontem o piso, falta rejuntar. A gente escolheu o rejunte no tom marfim, tá vendo? Ele é um tom mais begezadinho. A gente achou que ia ficar bonito com os veios dourados, tá vendo? Ficou lindo mesmo, olha, todo espelhado, olha isso. coisa mais linda, parece que eu tô dentro de uma, de uma pedra. <laughs> tá muito lindo, gente. Tô apaixonada por esse porcelanato da Helena Porcelanato. Ficou muito lindo. Vou gravar vários videozinhos aqui, gente. Vários videozinhos de skincare, de cuidados com a pele, de maquiagem. Até de maquiagem eu vou gravar de tutorial aqui dentro desse banheiro. Ó, tá muito chique. <laughs> o porcelanato que tá é. lindo. É a coisa mais linda. Pelas mãos do Francisquinho, né, Francisquinho? Ah, vamos aqui, né? Esse esse aqui, a gente, é caprichoso, viu? É azulejista barra, barra instalador de chuveiro, barra instalador de... Mentira, né? Só azulejista, né, Francisco? Só. O resto ele fez porque ele é bonzinho mesmo. Mas ele vai ser bonzinho com vocês também, viu? Quando vocês contratar o serviço dele. <laughs> Fala que é indicação minha. Aí ele vai ser bonzinho também, né? <laughs> Melhor ainda. Estão preparados para ver o banheiro? Tcharam! Olhem isso, vidas! Que coisa mais linda! Olha o teto, como ficou. Ainda falta limpar, tá vendo? Mas tô gravando já pra vocês verem o resultado. Deixa, eu, deixa eu desaproximar aqui, peraí. Aí acho que assim vocês conseguem ver melhor. Ó. Olhem os detalhes desse porcelanato. Não, gente, vou ter que dar um foco nisso daqui. Olhem isso a coisa mais linda esse porcelanato da Helena Porcelanato. É o Acrópole, tá? Ele é marmorizado, tá? Da família dos mármores. Coisa mais linda. Mas pode ficar melhor ainda, ó. Vou acender a luz pra vocês verem, ó. Olha isso. Coloquei um cestinho ali, porque esse banheiro a gente já tá usando já. Olha os detalhes. Tem uns veios dourados, tá vendo? Coisa linda. Não quis trocar a janela, vou colocar uma persiana de rolo ali, porque essa janela fica aqui em cima, no sobrado, não aparece do lado de fora. Então eu decidi não trocar e colocar a persiana. Coloquei a pedra de mármore branca, tá? A soleira também aqui, ó, foi branca. Olhem, eu coloquei três paflon de 6W aqui, tá? De 6 watts. E um paflon de 24 watts, que é uma borda infinita, tá? Ele clareia tanto no meio quanto nas laterais, ó vendo? Esse daqui fica aceso só no meio e aqui ele fica infinito, a borda é infinita. Todos os spots aqui de casa, todas as luminárias, lustre, tudo são da Iluminim tá bom? Eu comprei no site da Iluminim eles entregam pra todo o Brasil e, cara, o preço deles é absurdo, assim, comparado com as outras lojas, tá? Então eu preferi comprar pela internet toda a parte de iluminação, eles são maravilhosos no preço também no produto, tá, gente? Vou deixar aqui marcadinho pra vocês. O chuveiro também, no tom branco, ó, as luzes na cor fria, né, pra dar destaque. Falta agora só colocar o espelho, né, que é a parte de decoração, e o gabinete, né, que é o armário que vai vir aqui. É, vai vir aqui assim, ó. Agora aparece a parte da torneira. Mas olha, a torneira, a gente escolheu a cascata, ó. A torneira, que é lá do Império das Torneiras. Eles arrasaram com essa cascata aqui, ela é bica alta. A pia foi esculpida, tá vendo? O meu box é o box Prada. Muita gente vai perguntar aqui. O box utilizado no nosso banheiro aqui, a gente escolheu o Prada, da Divero, tá? A gente escolheu o Prada porque ele é todo em inox, tá bom? Todo em inox, tanto a parte do trilho quanto as laterais. E tem esse acabamento aqui sofisticado que eu acho lindo, tá? Que aí vocês encontram a Vero pra comprar, tá bom? Vou deixar aqui também o Instagram pra vocês na descrição. Passando aqui pra parte de dentro do box. Ó, o chuveiro, né? Que é o Aquadu da Lorenzetti. A gente tinha escolhido o preto primeiro, depois <laughs> troquei pelo branco. Vocês acompanharam a saga do chuveiro no Instagram. Esse daqui a gente comprou lá no Materiais de Construção Casale, tá? Também vou deixar aqui marcadinho pra vocês sai água daqui, da ducha, quanto aqui do chuveiro. E eles têm o um preço, assim, melhor do mercado, tá? Porque esse chuveiro, dependendo do lugar que você compra, você paga mais de 600 reais no chuveiro desse. Lá tava bem mais em conta. O meu é 220, a potência é de 7.800 watts, tá? Porque tem de 5, tem de 6.000, esse daqui é o de 7.800. Mas, é, gente, ai, eu tô apaixonada por esse banheiro, gente. Olha, gente, esse porcelanato, cara, ampliou o banheiro. Deixou o banheiro, tipo, maior, sabe? Tudo uma coisa só. Ai, eu queria muito um banheiro assim, espelhado. E eu escolhi certinho o porcelanato. A Helena Porcelanato arrasou com esse porcelanato aqui. O Acrópole é lindo demais. É lindo demais. E é isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado do banheiro. Faltam algumas coisas ainda, mas depois eu vou vir com um tour da casa pronta, com, até com os armários planejados, a parte em decoração dos nichos, que eu quero colocar aqui com algumas suculentas, com as minhas plantinhas, pra dar um verde, né, aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado também. Vidas, esse vídeo vai ficando por aqui. Só queria mostrar mesmo o meu banheiro, que tá a coisa mais linda, mais chique do mundo, graças a quem? Graças a Helena Porcelanato, né? Que arrasou com esse porcelanato tô tá apaixonada. Vocês que são de outra cidade, Entrem no site da Helena Porcelanato, procurem uma revendedora que revende os porcelanatos da Helena Porcelanato, que é um porcelanato de qualidade, gente. Até meu pedreiro falou que foi muito bom de trabalhar, porque não é o porcelanato que fica quebrando na hora de fazer os recortes. Tem porcelanato que é caro, na hora de você cortar, quebra tudo. Esse não, ele falou que foi muito fácil de trabalhar com esse porcelanato e, cara, o acabamento deles é surreal. Até ele falou, Laís, ajeitado, viu moça? Ele fala desse jeito, ajeitado moça esse porcelanato. Então entra no site da Helena e procura uma revendedora mais próxima de vocês, tá bom? E é isso. Não esquece de deixar o like de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal. Eu vou trazer mais tour, tá bom? De reforma, porque eu tô toda jogada. Mas eu vou trazer mais tour com o banheiro, com os móveis planejados, com tudo acabadinho pra vocês. Espero que vocês gostem desses vídeos. Um beijo e até o próximo. <laughs>